This is your title D. Hii shamba ni yako. Oh, Wow! Oh, goodness. Tũbetũkire pajeta twambetwo nene ni naku. Ũguo no gũthiĩ gũcera Eh. Karibuni. Ah, yes sir. Ah, Karibu. Vipi? Karibu sana. Kwa salama? Welcome. No, oh, thank you. Have a seat. Yes. Uh, uh, yes. Thank you so much for visiting us. Uh -huh. Karibuni Pejeta Homes. Mm -hmm. Tutawashughulikia vilivyo. Asante. Karibuni sana. Asante. Yes. we are here now. Uh -huh. These are the plots. Wow. Just a few minutes from Kiambu town. Uh -huh. The plots are touching the tarmac. Wow, wow. So karibu tukuje tuone shamba. Uh -huh. Eh, well, then uamue. Iko place poa. Now we are here. Uh -huh. You be taken care of by Pejeta Homes. Shamba ni safi. Kaburi. yes. nzuri. Yes. Uh, what we do as pegeta uh, uh-huh. ah, we take a client to the field. Yeah. Uh-huh. Ukathi ukionera mugunda waku. Uh-huh. Then uh, ukikuwa satisfied, then we, next, we take the next step. Now from here, kama umeridhika na hii shamba yetu, what we'll do, we'll go to the office, uh -huh. we'll give you a copy of the title deeds. Uh -huh. Sababu zile shamba zote sisi kama Pajeta tunauza uh mm-hmm. -huh. ziko na title deeds. Okay. Hii shamba tena kupatia kope yake uh mm-hmm. -huh. uende kwa land registry we mwenyewe uh mm-hmm. -huh. uende ufanye search uh -huh. ukiridhika uone shamba ni ya Pajeta uh -huh. then you come to the office okay. then uh, from there tutakuanga na agreement okay. Tukiandikia na mimi na agreement tunakuzia shamba yetu okay then uh, wewe utaenda kwa bank you deposit the money mm. then you come back we give you the title deed mm. then you get to your shamba and then uh, you continue developing your life my friend so karibu sana Pejeta okay. yes hiyo ndio procedure itå ndio hå mono må no ni rä u nä twakena na tiga tå gä thiä å gegå negera eh ä må na nä ekawega må no tondå må ndå atigaga må rata we må ndå agä thiä å guo rä akuaga må rata we akamuonia makinya mawendo nä å rimå kwaria mawendo hingo makoigua ndindaga gwitå ngä tana rä twarä na dadi aroigire baby then oh you're back I'm back. So Sasa. fast eh? Sawa Uko fiti? Eh, niko poa kabisa. Mm. Welcome back. Thank you. Uh -huh. Eh, u no motion eh? <laughs> Bijaga. <laughs> Motion eh? eh, kwa na ya? Poa sana. Eh. Uh -huh. Mm. Deule. Mm -hmm. Jitayarishe kuna mahali nataka kupeleka. Mm -hmm. eh, lakini uko poa? Eh, niko poa kabisa. Ah, nataka kujitayarisha haraka. Nipeleka leo ni off day yangu. Acha tu nikae home. Hapana. Today is my off day. Remember I've been working for one week. Kuna mahali nataka kupeleka. Wewe nataka nikae huko. Wewe ndio jitayarisha wacha siasa mingi. Yaani ndio jitayarishe, wacha siasa mingi. Na ufanye haraka, niko na kama 5 to 7 minutes. Hata nisifue. Hapana, sahi ujitayarisha haraka haraka. Kwani gari imespoil? Relax. Ya wasiwasi. Acha nikufungue macho at least usijue mahali tunaenda. Relax. Nilikwambia relax. Si unani trust? Yes, I trust you. Relax. Relax. tuko kwa kichaka tena. Relax, baby. Nini? Shwali. Baby. Yes. Tumefika. This is your supplies. Okay, I don't understand. This is your title D. Hii shamba ni yako. Oh, goodness.